ったーと訂正です <laughs> 今年ではありませんね年明けですから来年の1月の1日ですねにあの宮城さんはですねあの7個、えー、食べますはいねちょっとねあのね と眠いのは <laughs> 眠けもあるし結構まあぶっ続けてですねあの動画をですねあの皆様方のですね動画を見ていたのであの <laughs> あれですね疲れてますねちょっとボケてますね頭がなのであのー、来年の、えー、1月の1日に、えー、お稲荷さんを7個食べますと。 で皆さんでその判断していただいて、まあ、食べる方食べるとで私はもうそれはしますなんかこうそういうふうなそのゲッパッとですねあのひらめいてしまうということですねなんかそんなそういう流れであのまたですねあのちょっと大事なことだと思いますのであの って思ったのであのちょっとねそれもあの言っておく年年を明ける前にですね、え言っておかなければいけないなとで皆さんが皆さんで判断していただいてまあ食べない方食べない食べる方は食べるというその一つのですね提案をですねあのー、しておきますね 一样。